在周一的部分，我们会迎接一年一度的端午节。想要知道如何透过这一天，从日出一直到日落傍晚之时呢？透过这个地腊之城所带来的大地的这个阳刚之气，帮自己补运，不会还有提升家里的家运跟上天借财，请一定要参考老师已经发布的这一个影片哦。 好，接下来呢，让我们来看一下，在周二的部分，我们会逢到的是天赦日。而天赦日呢，在一年当中大概只有四到六天这样的吉刻。当天同时又逢到了一元三降，这一天是很大力，我们可以帮自己赦罪补运。同时呢，也很大力需要开市嫁娶的朋友们，这一天的开运模式非常的简单，除了呢帮自己修眉之外呢，我们还可以修整我们的指甲。 还有包括呢，我们的这个发、头发、鬓角都可以稍微的去做一个修剪，都可以达到相对幅度的好运哦。再来就是在周三这一天，我们会逢到的是大进日入的日子，当天非常大力可以做交易以及纳财。如果你聚宝盆呢是有一些零钱的朋友，在这一天也非常大力可以把它存到银行里面。 当做可以帮你生财的钱目哦。再来就是在周四这一天，逢到的是董公选要的吉刻。不过呢，当天要特别注意的是呢，这个日子呢，它同时有逢到了天狗跟驿马星宿的一个夹攻，因此呢，针对属猪的朋友们呢，要特别的留意一下哦。对你们在这一天的的这个决策啊，或者是呃。 运势啊，哦，都会比较飘荡，也就是比较容易呢起伏比较大，不建议属猪的朋友在这一天做，呃，比较大的一些决定。那同时呢，在周四这一天，我们逢到的是很适合做这个开仓啊，来赚取出货财的。所以呢，这个准老板们，如果说你有要出货的啊，或者是要入仓的商品呢，都可以运用周四这一天来安排入仓。 另外就是在这一天也非常大力，如果您刚好是台湾地区的朋友们，那么很多这个小学的新生或者是国中的新生报到呢，都可以在这个这一天呢，透过网络上线上呢做这个入学报到，也是非常好的一天哦。再来当天也是很适合可以安排。 呃，以下的事项，比如说入宅、安葬、交易以及开市，请大家呢可以不妨多参考一下。隔天周五这一天，我们逢到的是天罡日。老师过去有说过，在这一天呢，都是不宜吃牛肉跟相关的加工食品的，对我们的运势会有一定程度的一个影响。 那么在这一天呢，它的影响呢又会双倍，因为当天同时逢到了大退星数来犯，所以如果运势稍微比较不好的朋友们，或者是您才刚转运补运的朋友们，在当天尽量不要吃到牛肉相关食品，甚至在当天食宿都是相当不错的开运保运的方式哦。 再就是周六这一天，我们逢到的是月恩日，因此在当天呢，很适合这几项活动，比如说安床、动土、动土入宅以及安香都是很适合的。有需要的朋友们呢，可以参考看看哦。 最后，我们来看一下，在周日这一天逢到的是适合女性朋友们的凤凰日，因此呢，女性朋友们不妨可以透过这一天来帮自己全身做一个去角质呢，尤其是脸部，让自己可以焕然一新哦。还有呢，这也可以让我们呢达到开运的一个效果。接下来，让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友吧。 首先，第三名是我们属猴子的朋友，第二名是属狗的朋友，而第一名呢是我们属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，尤其是属羊的朋友，你们终于扬眉吐气了，有没有？而且呢，属狗的朋友也相当的旺哦。在这个礼拜呢，透过你们的耐心跟你们的坚毅的这个呃做事的模式呢。 可以让别人呢觉得你们是非常务实的，因此你的脚踏实地在这个阶段呢就可以得到相对的回报跟收获。请记得要继续维持你这个井然有序的一个呃生活跟做事的模式，它可以帮你带来更多的一个效应哦。不要这个时候呢就忽然想要过度的冲刺，或者是说就乱了阵脚或者是。 呃，偷懒都不是好的一个状况。在当中呢，这三个生肖的幸运色是绿色跟棕色，还有呢，也可以呢多接触大自然，也就是你多踩在土地上哦，地面上呢，你都可以借由这个地面的这个地气呢，来让你当周的运势更加的强盛哦。好，再来呢，我们来看一下，在当周呢。 个别生肖的朋友有什么需要留意的地方？首先，第一个生肖是属老鼠的朋友，在这个礼拜是属于关系重拾的一个状况，而这也会意味的是，不管过去你觉得是是敌是友，很有可能呢，这关系就会翻转。那另外呢，也有可能是针对，比如说已经是分开的感情，你们可能重新呢，又有因为什么因缘际会而聚在一起，不管他是忽然发现的。 对方的好，又或者是想要利用的关系，都有可能让这段关系重新的做一个连接。所以，在这个礼拜呢，我们先不要排斥任何的过去的关系呢，有重拾的一个状况，因为它可能都对你现阶段是有些许的帮助的。而属老鼠的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数有两天，分别是周二以及周三。 下一个生肖是属牛的朋友，在当周请务必要重新振作了。在这个礼拜呢，你会发现自己呢开始呢有点怠惰，或者是变得比较的懒散，所以呢，请一定要振作，然后照你的预定的这个生活的 temple 去维持，才不会让你自己的竞争力逐渐的下滑哦。在这个礼拜，属牛的朋友要留意的天数有两天，分别是周三以及周四。 下一个生肖是属老虎的朋友，在这个礼拜逢到的是时机未到，因此会建议呢，不管你碰到什么样的情况，都务必呢要提醒自己，不可以意气用事哦，不然的话可能就会坏了你最终的结果。这样呢，尽可能就是先忍着一时，那么过去了之后呢，你就可以得到你比较想要的方向跟结果。 在这个礼拜，属老虎的朋友要留意的天数是周四。下一个生肖是属兔子的朋友，在这个礼拜，请务必一定要记得要尽责守份，而这个尽责守份呢，也会代表的是呢，真的一定要把你该做的事情要做好，因为呢，你这么样做的时候，它是可以利己利人的，你不会吃亏。 可是，如果你没有做好的时候呢？不止只有你自己遭殃，你可能还会连累到旁边的人。所以，请请你呢务必在当周一定要做好自己本分该做的事项。当周属兔子的朋友要留意的天数是周五。下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜非常忌讳呢，会有这个虎头蛇尾的一个状况，而且千万不要过度的自满。 自信是好的，可是过度的自满很可能呢，让你忽然呢就变成站在了下风处哦。所以不要让这样的一个情况呢，来坏了这个局势，而让你乱了你的脚步。在当周属龙的朋友要留意的天数是周六哦。下一个生肖是属蛇的朋友，在这个礼拜是属于需要看清情势的一周，而且会建议请你一定要多与人。 这个广结善缘哦，然后这样子呢，你才不会无意中得罪了不该得罪的人哦。因为有些人可能只是现在还没出头，但是未来你可能还是需要借由别人的力一起往上爬的。当周属蛇的朋友要留意的天数，有一天是周日。下一个生肖是属马的朋友。 属马的朋友呢，在这个礼拜是属于指日可待的一周，也就是你有很多可以期待的事项。不过，更重要的是这个地方呢，是这个礼拜的精髓呢，是在于人和，还有工作上呢，怎么样去分配的妥当，那才可以呢，让这些人变成辅助你，可以往上爬。好，所以在这个礼拜的第一天，哈。 也就是工作天的开始，不论不论你是在周一或者是周二，好才上班，都切记一定要做好相关的这个工作调度跟分配，才是最好的哦。这个礼拜属马的朋友要留意的天数是周一，下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜是属于满载而归的。 除了运势相当的旺盛之外，在这个礼拜比较容易有心想事成，而且可以如你所愿的去完成你要的案子、计划跟进度，所以尽量好好把握当周的运势。这个礼拜并没有需要留意的天数哦。祝福你们！下一个生肖是属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜是属于八面玲珑的一周。 而这个状况呢，可以让你呢接收到很多的讯息，还有包括呢，你也可以在这个礼拜呢得到比较好的人缘跟人际，请好好的用这个时间点呢去做多一点的这个社交，对你会是有帮助的。当周属猴子的朋友呢，要留意的天数是周三，还有切记在这个礼拜呢要外出时，不要粗心大意，漏东漏西哦。 下一个生肖是属鸡的朋友，在这个礼拜是属于顺势而行的一周，所以在这个礼拜，请不要逆着干，或者是埋头苦干，而没有去注意周边的大环境跟时事，或者是市场上的状况，这会是尤其针对行销的朋友，会是非常大的一个忌讳。请要按照市场的风格去做你该做的事项，这样子才可以呢，让你呢口袋满满哦。 属鸡的朋友在这个礼拜留意的天数有一天是周二。下一个生肖是属狗的朋友，在这个礼拜是属于财官两旺的一周，所以呢，不管是你在情场得意啊，在工作上也挺得意的，游走在各个的这个人群当中中呢，也都是相当的顺利的。呃，所以属狗呢，在这个礼拜呢，运势是相当旺盛的，并没有需要留意的天数哦。 最后，我们来看一下属猪的朋友。属猪的朋友，在这个礼拜比较容易会惹上是非，所以会建议呢，你在这个礼拜，如果自己没有摆平事情的能耐，请你先把你的正义感先摆一边，不然你也会被人家盯上，反而呢，就不是一件很好的事情了。因为要当一个可以出头的人呢，你就要有那个能耐，能够把事情搓圆，不是吗？ 这个礼拜要留意的天数有两天，分别是周一以及周六。最后，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属蛇的朋友，第二名是属马的朋友，而第一名是属我们属鸡的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，这三个生肖的朋友呢，在这个礼拜，如果呢你的。 感情里面是没有什么利益瓜葛的，好，那么就会比较能够顺利的去进行谈一场纯洁又单纯的恋爱，是比较容易让对方心动的哦。和平的相处，还有呢，要有更多的自发性。在这个礼拜，不要管你是男生或女生，不要被自己框架住，想要告白就告白，还有让对方看到你很正直的那一面，都可以让感情。 升温的速度更加的快速哦。当周的这个吉方呢是在北方，所以呢，如果要约会地点啊，或者是说要见面的地方，都可以往这个方向去看。还有，在这个礼拜呢的透明、半透明或者是白色呢，都是我们的开运色哦。好，以上是当周的。 运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要老师咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是透过下方的官网联系老师。我是金玲老师，我们下周准时再见喽，拜拜。